one, two, three. Thank you. Thank you. Jatuh cinta pada orang yang salah Kau kekasih sahabatku Aku ini bagai hati